Eu sou o Guilherme Nodes e hoje eu vou falar sobre a Sarah Winter, uma youtuber bastante controversa. Então, se você tá interessado nesse tema, assiste o vídeo até o final e bora pro vídeo, tá ligado? Enfim, cara, essa Sarah Winter é uma youtuber, tá ligado? Antifeminista. E, cara, eu vou te contar a polêmica sobre ela, mano. Ela é uma youtuber, né? ex-feminista e política brasileira, ex-filiada a democratas. E daqui a pouco eu vou chegar ao ponto de onde é que se importa essa história, beleza? Mas enfim, cara, ela foi a fundadora de uma variante brasileira de um grupo feminista chamado Femin, que eu desconheço, cara, até porque eu não sou muito fã de feminismo e tal, tá ligado? Não vou entrar nessa questão aqui, mas enfim que ela também, né, após isso, segunda metade de 2013, atuou num grupo próprio, tá ligado? O Bastards, coisa do tipo, né? E a partir de 2015, ela começou a participar de um grupo chamado Grupo Pó Mulher, tá ligado? E que ao mesmo tempo aí que ela começou a militar contra as pautas que antigamente ela defendia e tal, né? Incluindo a construção social de gêneros e feminismo, esse tipo de coisa e tal, na né, cara? E agora que nos temos? Ela foi filiada antigamente ao Democratas, tá ligado? Que é o partido do Rodrigo Maia, certo? Pois então, descobriram, olha que descobriram. vai ver agora? Ela começou a criticar o Rodrigo Maia e o Democratas recentemente, por causa do Bolsonaro, aquele esquema do STF, do, da censura e tal. E é aquilo, mano. E eu acho que isso é hipocrisia, tá ligado? Eu sou bastante com hipocrisia, mano. Tá ligado? Mas enfim, agora é a parte controversa, tá ligado? As declarações que ela deu nas redes sociais. Por exemplo, uma, né, um boatos que estavam surgindo que ela teria pertencido a um grupo neonazista. Por quê? Porque ela tinha uma cruz de ferro tatuada no corpo ligado? E claro, né, ela negou participação com esse tipo de coisa, né, e tal. Não é que é mais óbvio se fazer, né? Porque quem que vai, ah, é, realmente, eu sou nazista, não sei, tá ligado? Né? Ela reconheceu que manteve contato com esse tipo de gente, né, com os neonazistas, quando eu tinha aí cerca de 15 anos e tinha umas ideias bem alinhadas, bem similares e tal. E ela disse que isso é um pensamento bem errado, cara. E é agora o esquema, cara. É, agora que vem um problema que eu acho que, sinceramente, é um pouco louco demais esse negócio. Sarah Winter, que é o pseudônimo dela e tal, o nome dela, teria sido, né? Uma alusão a Sarah Winter, só que com H, tá ligado? Que é uma militante nazifascista da Inglaterra, mano. E aquilo, cara, eu não acho que isso é paranoia, eu acho que talvez ela realmente esteja querendo homenagear esse tipo de gente, tá ligado? O que eu acho bem, né, bem estranho, cara. Eu acho realmente bem esquisito. Enfim, se você gostou desse vídeo, cara, obviamente deixa o like, se inscreve no canal, tipo assim, compartilha. Pra quê, né? Pro vídeo ser compartilhado pra mais gente. Você que o vídeo tá muito bom, né, cara? E lembrando, eu peguei as informações do vídeo do Meteoro, então o link tá na descrição. Então é isso, gente. Tchau, galera.